Nimalizie hapa, kaka yetu ametengeneza watu wengi sana. Nimeona wakuu wa wilaya wanaotoka Lindi, msimameni, wako wengi sana, wengi sana vijana. Sisi Membe amekuwa mwalimu wetu. Nataka kusema hivi, uzalendo wake, ujasiri wake, mapenzi yake kwa nchi yake tutayalinda tutayadumisha na kuyaendeleza. Pale alipofanya ile mbegu njema aliyoifanya kaka yetu, mbegu njema uliyoipanda kwetu, tutaiendeleza.